ушли, понятно. Ой. капец. Называется оставили одного дома. О, хотя блины оставили. Хотя не с чаем. Сейчас. Вот я и купила такой себе чайничек. Точно. Лед тает. Люблю я чаек очень сильно. Вот накопил себе новый чайник, буду теперь пить я теплый и даже горячий чаек. Ладно, вкусняшки возьму я тоже. И про печеньки забыть никто не может. Разве только кто помоложе. Ведь цены на печеньки все дороже. И за это никто не покупает. Вот ребенок про них забывает. Ну а я скоро выпью чаек. Но одна проблемка, пакет молока протек. Но ничего, у меня есть бутылка. Сейчас поставлю новый я чайник и буду ждать. Я чай. Моим чае тает лед молоко никуда не уйдет. Чайник налью себе воды. Все котлеты давайте сюда. В моем чае тает лед. Молоко никуда не уйдет. Чайник налью себе воды. Все печеньки давайте сюда. В моем чае тает лед. Молоко никуда не уйдет. Чайник налью себе воды. Все конфеты, давайте сюда. моем чай тает лед. Молоко никуда не уйдет. Чайник налью себе воды. Чекан цветы, давайте сюда. Молоко никуда не уйдет.